y mucha música para celebrar este carnaval. buenas tardes, aquí estamos. Solucionar el pueblo, hacemos lo que podemos. Es complicado, pero bueno, es, es importante. Porque quedar aquí la gente, estar con la gente y velar con la gente, pues bueno, pues hacemos lo que podemos. Sin más. Muchas gracias, chico y buenas tardes. A disfrutar.